То есть просто вот видите, видите вытягиваем просто руки. Раз. Вот она снизу. Вот она сверху. Ушел. Вошел. Ушел. Вошел. Вошел. Вошел. Все. Даже этот внутри даже не проходит, а? Не проходит, да? Она... Ну, ну. Ножик дать тебе, Стас? А, не, не, ну, причем, что у тебя? Ну, ну дай ножик. Господи, можно и соскарать. Все равно ты на руку работаешь. Естественно. Вот на этом месте работает. А зачем На лезвие. Вот, вот, смотрите, хорошо, вот пошел удар, прямой тычок. Все. Вот, смотри, видишь? Просто-напросто. Вот я ушел. Что такое зачем? Ну и так. Вот уход. Но я постоянно придерживаю. постоянно. Раз, блок, удар, опять придерживаю, опять удар, опять удар. Либо так. Раз, два, три. Все, это уже не рука тряпка. То есть